大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人崔雪耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信故我行。今天来到第十九讲。 神要对你说什么？人非圣贤，孰能无过？原来我们在许多事上都有过失。原来我们在许多事上都有过失。一般的人都有良心。 一般的人也都知道是非、对错、好坏、善恶，但是呢，因为人呢是一个有罪性的人，虽然我们在理性上我们都知道，在良心上也分别的出，但是呢，很多时候呢，因为。 我们的自我，我们的软弱，我们很多时候还是没有这个办法能够随着对善好而去做，以致很多时候呢，结果呢，我们是知而难行。那我们按今天所说的题目呢？ 人非圣贤，孰能无过？大家都听过，也清楚的明白。这要说明，我们人真不是圣人，所以人都会犯过错，也甚至给我们人呢带来了一个很好的理由。 跟借口使到人继续犯错。那我们今天的这个经文的雅各书三章二节，原来我们有在许多事上都有过失，那很很清楚、很明白啊，也可以说这个表达是非常白话的，就是我们人呢，都不是一个完全人，我们都不是一个。 艺人，也就是说，我们作为人呢，在一生里面，都在许多的事上呢，都会有过失，都会做不对的事情。不过呢，他是知，或者是不知，或者是能看到，或是能看不到，或者是在道德层面，或者是在法律层面。 所以不管怎么样呢，那我们可以说呢，肯定的经文是说呢，我们人都不完全都会有过失，而就从我们的刚才所读的这个成语，或者是叫谚语也好吧，总之圣人都会有过错的，那我们这些平常人啊，难免也会有过错。 所以在这样的一个认知情况之下呢，那可能带给我们有几方面的一个的看法，或者是呃意见吧。第一，从宗教的层面呢，基督教说世人都犯了罪啊，那这样的一个角度来说呢，我们都犯罪的人，都会有过错的人，那这就告诉着我们。 我们既不完全，我们就需要耶稣基督的救恩跟救赎。那第二个层面呢，就说哦，既然人都会犯过错，了，所以这个犯了过错的时候呢，按这人呢是身心灵的层面来说，我们的这个心理里面呢就会有不安，没有安全感，会难过，会伤心，我们会觉得。 对不起别人，也会对不起自己啊。那第三个层面来说呢，那可能就会说：“哎呀，既然人人都会犯过错的，那你也不需要大惊小怪的来指责我啊，你也不需要这样的来跟我追究。那甚至是我自己呢，也很容易的原谅自己啊，因为啊。” 没有什么大惊小怪，人人都会有过错，就好像有人说天下的乌鸦都一般黑，所以非常的，呃，正常的事。所以我们将这样的事情变成是一个正常化，所以犯过错，啊，得罪人、得罪神也没有什么大不了。然后我们可以说这样的认知呢，刚才所提的几点。 我们可以说，哎，知道自己是世人都犯了罪啊，都需要救恩，这个其实是蛮正面的事。第二呢，在精神层面呢，其实知道自己会有内疚不安呐，对不起别人，其实也正面，它能够促使我们去探讨、去了解、去明白，怎么样去改变我们自己什么地方做的不好，我们去改变。 哦，这样也是蛮正面的，但是第三个层面那就不好了，因为我们把它正常化，或者是呃，就是一般化哦，人人都会犯过错了，所以呢，这样的话我犯过错也没有什么奇怪的，然后就是我犯了过错的时候呢，那我也自己很容易原谅自己。 然后一而再、再而三重复的犯，然后变成这个犯过错了，也成为是一个习惯性了，我们也不以为然了。那作为一个基督徒，如果你带着这样的看法，我们当然知道信耶稣，我们啊得到救恩，然后过后呢，我们呃在呃不完全的之下，我们人啊都可能。 天天都会得罪上帝、得罪人，所以我们都有一个呃舍罪之处啊，来到耶稣基督的面前呃认罪祷告啊。假如是我们有这样认知，当然是对的。但是我们将它习惯的话，我们就会常常做错事，然后认罪祷告，做错事认罪祷告，做错事认罪祷告，然后我们是没有认认真真的去改。 变自己，所以变成是一个恶训的循环，累计累计了啊，许许多多的过错，然后认罪祷告，希望耶稣赦免我。那这样是没有真正的认罪祷告啊，这样也没有真正的叫做悔改，因为有悔，但是没有改过过来，所以让我们就变成了一个非常习惯性的。甚至我们可以这样讲。 也就是将上帝给我们舍罪的这个恩典啊，变成是一个廉价的恩典，很随意的犯过错，也就很随意的来认罪，结果一生都一次没有认真的改变自己。这是神对你说的话，我们一起祷告。 天赋上帝，我们感谢主你，因为世人都犯了罪，亏欠上帝的荣耀，所以你为我们预备了耶稣基督作为我们的救赎之恩。我们献上感谢。所以当我们的罪得到赦免过后呢，我们就要开始走上成圣的路上。但是很多时候我们会。 可能滥用了主你给我们舍罪的一个恩典，很多时候我们给自己理由、借口，一而再、再而出的去重复的犯错，因为我们认为我们既不是圣人，不完全，我们就可能犯错，所以我们就呃任由自己去犯错，犯了错后，我们也任。 认为我们自己既然有上帝给我们舍罪的恩典，我们来到您面前认罪，我们就一而再，而再当中呢，呃，变成一个习惯性，没有认认真真的对待这个罪恶了。所以，我们祈求主帮助着我们，在当中给我们认认真真的来看待着我们的软弱，好好的在生命上有所的改变。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 Man，你的参与，我的动力啊！转发就是宣教，也为着呃马太牧场祷告啊，为着这施工祷告，也能够呃爱心支持来给予鼓励。当然，你能够在啊这个评论区写一些字，也作为一个鼓励。 也是在组里面可以跟弟兄姐妹们一起的交流，或者也给别人一些的帮助。再见，上帝祝福你。